कोई तो होता है

रहते हैं आप जो है ना बाली है ठीक आप तो लड़ना जानते हैं हाँ, हाँ जाना है हाँ, चले भाई थोड़ी देर बाढ़ मारेंगे ना तो सब गिर जाएंगे हाँ, अरे गिरा हो गिरा गिरा आप हाँ, हाँ। मुझे विश्वास हो गया आप आप बालिका बट अच्छा, कर देंगे बालिका बस कर देंगे अच्छा, विजय माला अच्छा,

बड़ा तेज और सी हो मारो अरे वाह चोट मार दो चोट मारो बस इधर से उधर जाना खेल खेल में लड़ते मारो गदा मारो ए प्रभु प्रभु आपको आप तो वचन दिए थे वचन दिए थे कि मैं बालिका बालिका बद अवश्य करूंगा बद अवश्य लेकिन लेकिन आप आप उसका बद नहीं किए उसका बद नहीं किए सुग्रीव सुग्रीव मैं तो मैं तो दोनों भाइयों को दोनों भाइयों को अरे उनको उनको मारिए गिर जाना ए मारिए अरे पागल वहीं गिरो वहीं गिरा बस बस बस एक बार में गिर गया करने वाले हैं سبيل कर दुबे सपनार दुबे गणित शरण कैसे बनाए और उसके लिए अपना छोरा पर मिला विवेकानंद दुबे रुद्रमाली होंगे इन लोगों से हमारी आवाज में चारों का पहुंच हो Yeah.